تعالوا نعمل حلو بسيط وسريع ومكوناته موجودة في كل بيت شوية لبن وشوية نشا وأي نوع فاكهة عندك بس قبل ما نبدأ اللي لسه ما اشتركش في القناة يا ريت يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد ويلا بينا نبدأ ونشوف المقادير مع بعض المقادير اللي هتكون معانا عبارة عن كيلو من اللبن أنا مقسماه نصين نص الكيلو الأولاني هاخده وأحطه في الحلة وبعد كده هو هاخد عليه علبة من الحليب المكثف ولو مش عايزة تستخدمي الحليب المكثف هاتي كوب من السكر وحطيه بديل الحليب المكثف وقلب كل ده مع بعضه بعد كده هو هاخد ثلاث من ثلاث لأربع معالق من النشا أو ما يعادل نص كوباية من النشا وحطهم على النص التاني من اللبن وأقلبهم كويس قلبت النشا مع اللبن كويس جدا زي ما انتم شايفين هاخد اللبن اللي بالنشا ده وهاخده احطه على اللبن اللي في الحله اللي عليه الحليب المكثف واقلب كل المكونات دي مع بعضها كويس جدا لغايه لما الكريمه تبقى معايا جاهزه خلاص كده زي ما انتم شايفين الكريمه جهزت معايا بعد كده اهوت هاخدها واحطها في بايركس اخدتها وحطيتها في البايركس بعد كده اهوت هاخد اي كيس نايلون عندي او ال plastic wrap ده واحطه على الوش وبعد كده اهوت اسيبها اما تبرد وبعد كده اهوت نجهز الفاكهه اي نوع فاكهه عندي انا استخدمت الفراوله واستخدمت الكيوي والموز والتفاح واحط كل المكونات دي او كل الفواكه دي على بعضها وبنص عصره ليمونه احطها واقلب عشان الفاكهه ما تسودش بعد كده هوت خلاص كل حاجة جهزت عندي الفاكهة والكريمة خلاص بردت وبقت جاهزة وهيبقى معايا أي نوع بسكوت عندك استعمليه هجيب قالب زي ما انتم شايفين ولو مش عندكمش القالب ده استعملوا اي قالب عندكم او حتى بايركس هاخد نص كمية الفاكهة واحطها في ارضية القالب بعد كده هوت هاخد من 3 لاربع بسكوتات واكسرهم واحطهم على الوش بعد كده هوت هاخد نص الكريمه واحطها على الوش وافردها كويس جدا على الفاكهه والبسكوت بعد كده هاخد نص الفاكهه اللي فاضل واحطه على الوش بعد كده هوت بردك زي الاول هاخد من 3 لاربع وحدات بسكوت واكسرهم واحطهم على الوش بعد كده هوت نص الكريمه اللي فاضل واحطه على الوش وافرده كويس على كل طبقة البسكوت والكريمة خلاص فردت الطبقة الأخيرة من الكريمة هغطيها طبعا واشيلها في التلاجة لمدة من ساعتين لثلاث ساعات علشان تجمد واعرف اقدمها خلاص كده الكريمه جهزت معايا او قالب الكريمه جهز معايا بعد كده هو هجيب طبق وقف واقلبه علشان اقدمه خلاص زي ما انتم شايفين الفاكهه ازاي طالعه على الوش بعد كده هو اخر حاجه عندي خالص لو عندك شويه مكسرات او اي حاجه عندك قدميها ونحطها على الوش وده كان الشكل النهائي بتاع الطبق بتاعنا اتمنى بجد ان الوصفه دي تعجبكم وكل وصفاتنا بتعجبكم واستنونا لسه في وصفات تانية كتير